Bon, mais a un... Euh, ...vel peno... ...sa, euh, histoire... Euh, ...chanig an orman... Euh, ...an rez o vardro... ...blavechou fezekan... ...etre fezekan... ...a seitekan... ...i va e in ur arbenak de rama... ...etre bestre a fontenod... ...gade zaout... ...a... Euh, ...or vak hollandais... ...gizma muslavar to chanti... ...donc var gartenou... Euh, Euh, do han Holland, non a va signalet da va dour, moyen da gemer dour, ama e fontenot. A sur a ven dit da va bichu dour, a goude, ba nez on euh, laket o dorn va la chaniga norman, euh, a kasenei va la bourse, a se tu iou ye ke dable va evon sur a war, me a va luet en Holland. Ba an dut de lama ouzemot, an va... trist de lama e kol euh, o, o Me ar pez war c'harve goude o blavichou, mer a du veto e va de de euh, enro d'ar vro, ka kasul va keber e seve revad nei, me elves euh, elvez ar pez man o de o sur a va demet gadon den penvidek. Ma sre an dra eno displije euh, <laughs> da du da vo, me ka sur va ke bere se vemot. A goude uh, ba aga da nehe donc euh, avo avo gred or gwers de e ano euh, o gwers i avo nous on ke payem en a a a gon aga de siskan avo me de la même sleve va ma gros e kananei me muskit uh, mo ke diskenei.